Y esta para mí es una de las más maravillosas imágenes que me gusta mostrar. Aquí hubo una ciclofascia y la han quitado. No más ciclofascia, no hagan más ciclofascia. ¿Por qué? Toda la calle es para la gente, no para usos. Esto es muy lindo, muy emblemático. Quitar la ciclofascia para hacer una calle para pedestres y bicicletas bajo la siguiente idea, bajo esta idea, ¿vale? De que primero los pedestres entonces no es una calle pedestre, es un punto, una zona de eh, reencuentro, de encuentro, donde prioritario es el pedestre, luego mucho menos prioridad la bicicleta, entonces prioridad a los para a pedestres, libertad a ciclistas y vigilancia para los automovilistas. Es, muy interesante ¿no? el concepto, no calle pedestre, eh, se puede compartir bajo el principio de prioridad, libertad y vigilancia. é isso? É isso é, é Estrasburgo, na França.